Sağımda ay sızar Aya bay cay sızar Adamzat dünyadır Bir yolu caralar Mencürüm talala Güldürdü arala Canımda sen yoksun Çüröktü caralar Sağınam sağınam Kapkara kaşımdan Kunduzday çaçımdan Men aşık bolgumun On sekiz yaşımdan Halkındır şan ele Ağargan tan ele Örükte yerdinden Öpsömden dağ ele Sağınam, sağınam аябай жайсыз ат адамзат дүйнөгө бир жолу жаралат адамзат дүйнөгө бир жолу жаралат